हेलो वेलकम फ्रेंड्स आपको पता है कि एक्सटेंशन क्या होता है मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक्सटेंशन के बारे में बताया है देखिए जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं उनको एक्सटेंशन जरूर पता होना चाहिए मैंने देखा है कि कई बार स्कूलों में बच्चों को एक्सटेंशन के बारे में ही नहीं बताया जाता है एक्सटेंशन क्या होता है अवॉइड कर दिया जाता है तो एक्सटेंशन के बारे में जरूर बताना चाहिए क्योंकि जब बच्चे नाइन्थ से टेंथ में जाएंगे और टेंथ से इलेवन में तो वहां पर एक्सटेंशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा और फिर तो अगर एक्सटेंशन नहीं मालूम है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है डॉट एक्सएलएस जैसे सी लैंग्वेज की फाइल की एक्सटेंशन क्या है डॉट सी जैसे सी प्लस प्लस की फाइल की एक्सटेंशन क्या है डॉट सीपीपी जैसे कॉटलिन के फाइल की एक्सटेंशन क्या है डॉट के टी इसी तरीके से हर एक फाइल की अपनी एक्सटेंशन होती है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तो सारे टीचर्स से और सारे बच्चों से यही चाहता हूं मैं कि एक्सटेंशन जरूर पढ़े बच्चे और टीचर्स जो है एक्सटेंशन के बारे में जरूर बताएं so thank you for watching this video